ukuri impamo ku iyobokamana byifashe bite mu bizera ubusesengutsi bwimbitse mu kumenya bibiliya ndetse n'amateka yayo kwizera bisobanuye iki muri kino gihe muri kino kinyejana turimo ese umucunguzi wacu ari bugufi uru rugendo turahagararemo dute Boho kumenya ukuri impamo kwimbitse kuyobokamana ikindi gitekerezo cy'imana cyangwa iherezo ry'ubumenyi ku mana niba imana ari nziza kuki ikibaho kibaho niba ikibi gihari hariho imana iki kibazo kiradusubiza mu kuvuga hagati n'ibyiza n'imbaraga zose z'imana yaba Imana ishaka gukuraho ikibi ariko ntishobora cyangwa yabishobora ariko ntibishaka cyangwa se irabishaka kandi iranabishoboye niba ibishaka kandi idashobora nta mbaraga ifite niba ibishoboye kandi itabishaka twavuga ko ari mbi ibyo ni iby'imana niba idashoboye kandi idashaka twavuga se ko ari mbi kandi ko idashoboye iyo ni imana niba ibishaka kandi bishoboye bikwiranye n'imana iki kibi kiva he cyangwa kuki itagikuraho yaba imana itabaho cyangwa ntabwo ari nziza cyangwa ntabwo ishobora byose cyangwa ntitwumve impamvu yemerera ikibaho kuba hano mu isi mfunguye yicano kugira ngo nkore inshingano zanjye nk'umufilozofe w'umwuka w'ubukirisito n’umukristo mu gutanga umusanzu wanjye mu kurengera ukuri gukomeye gushingiye ku madini yose hamwe na morali yose nta gushidikanya izagira akamaro gahoraho ivuga ukuri kandi kwigenga kudashingiye ku miterere y'amadini n'imyuka mu gihe turimo cyangwa iy'igihe cyahise cyangwa se iy'isi ya none n'ibiyiberamo no mu bihe by'amadini cyane izajya igaragaza ukuri ku mateka y'imyemerere ubucukumbuzi ku byanditswe byera cyangwa se bitagatifu ndetse n'ihumure ku bemera Imana. Niba ushaka kumenya Bibiliya, niba ushaka kumenya ubucukumbuzi kuri Bibiliya, niba ushaka kumenya ukuri ku byanditswe byera, niba ushaka kumenya ukuri ku butaka bwera cyangwa ubutaka butagatifu, byose urahishiwe. Uzafashwa cyane mu kwizera kwawe, uzafashwa cyane mu kumenya Imana no gutunganira Imana cyane cyane mu kumenya gukorera ijuru.